怎么了。 लोग कट कर दिया है और बंदा आप उनको कब से मारे जा रहा है पर आप भी आप छुप के इसके मजे लेंगे खाली इसके मजे लेने के आने दो इसे आने दो अपने पास अपन नेट फेंकेंगे चलो इसके थोड़ा आगे नेट डालने की कोशिश करेंगे जाएगा तो जाएगा मर जाएगा भोजरी वाले डैमेज था डैमेज था बहुजरी वाले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बात कोई बात ना कोई बात ना ग्लोल लगा दिया उसने हुकुम हुकुम एक्टिवेट किया भोजरी वाले हमारे पास चलो चलो अच्छा मार दिया भाई आसानी से मार दिया पुण्य भाई लोग इसी बात का लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए आप सब्सक्राइब नहीं करते ऊपर से वीडियो को कोई देखता ही नहीं सब्सक्राइब की बात तो दूर ही रहने दो यूट्यूब वाले आप उनका वीडियो वायरल करते ही नहीं है क्या बताओ मैं यूट्यूब वाले आप उनका वीडियो वायरल नहीं करते भाइयों आप उनने इतना बढ़िया खेल किया है तो भाइयों यूट्यूब को अपना वीडियो वायरल करना चाहिए नहीं ये आपको आपको मेरे को बताना चाहिए बताना चाहिए कि वायरल करना चाहिए नहीं अरे भाई हंड्रेड परसेंट वायरल करना चाहिए यार अपन इतना अच्छा खेलता है अच्छा खेलता है या ना करना दो तो इसकी बात नहीं है पर अपन बहुत अच्छा खेलता है अपन ने पूरा वीडियो कट कर दिया क्योंकि आप ना हो बोर मेरे भाई क्योंकि आप ना हो बोर इसलिए मैं हमेशा वीडियो कट करते जाता हूँ मजे क्योंकि बंदों को देखने को लिए मजा देखने के लिए मजा आना चाहिए चलो यहाँ पर बंदों को फाइट चल रही और अपन डालेंगे नेट अपन फुल मतलब फुल आप उनके पास नेड़े अपन नेट डालते रहेगा चलो आप उनके नेट से मरेगा या नहीं मरेगा आप उनको मालूम नहीं पर डैमेज हमेशा जाता है भाई लोग कुछ भी करो आप उनके नेट से डैमेज जाता है मतलब जाता है बंदे डर तो जाते हैं यार अपन के नेट से अपन इतना अच्छा नेट डालता है ना भाई लोग कोई भी अपन को टूर्नामेंट में खेलने को छोड़ा और अपने हाथ में नेट दे रहा है अपन सब कतले आम मचा देगा मतलब किल ही किल नेट के सामने अपन को कोई बच नहीं सकता और कोई बात नहीं अपन को नहीं मिला है किल पर यहाँ पर बंदा और अपन को इसको फुल मजे ले रहे हैं अपन पूरी नुबरी जैसे एक्टिंग कर रहा है क्योंकि अपन को इसका किल चाहिए मतलब चाहिए बोझरे वाला रुक जाए तेरे को अपन आसानी से मारेगा मतलब कोई बात नहीं अपन इसे मार ही डालेंगे पर भाई लोग इसी बात पर मैं बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको डप्पा देगा बहुत दिन वालों को डप्पा दे बेटे अच्छा लगा तो भागो रे भाई भागो भागो भागो यहाँ से हम रुकना ही नहीं कहीं पर भी रुकना नहीं आप बोले आपने यार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि आप ना हो बोर मेरे भाई मैं बग बग कुछ भी फालतू बग बग करता हूँ बकचोदी आप उनका करना काम है उसलिए आप उन बड़बड़ करता जाता है फिर सिर्फ अपन गेम इसलिए खेलता है कि आप उनको फन करना मतलब मजा आता है आप उनको खेलने के लिए आप उनका एक ड्रीम था कि यूट्यूब चैनल होना चाहिए इसलिए आप यूट्यूब पे वीडियो डालते रहता है क्योंकि आप उनको कुछ और पुलिस के बोझने वाले को मारेंगे मेरे बाद में करेंगे आप उनकी कॉमेंट्री पेमेंट्री जैसे तो कॉमेंट्री आप उनको नहीं आती पर ये बंदे को आप उनको मारना मतलब मारना रुक जा बेटा आप उन्हें आसानी से मारा ये भोसरी वाले अपन के साथ चालाकी करा भोसरी का रुक जा जा तेरे को मारो मतलब ये देखो भोसरी वाले को खोल अपन का ब्लू होल तोड़ दिया था भोसरी वाले को कोई ना अपन ऐसे आसानी से मार दिया ब्लू होल तोड़ दिया था भोसरी अबे क्या हो रहा है मेरे साथ उड़ जाए यार रुको एक साथ भोसरी वाले जो जो हाथ में आएगा वो लेंगे आप चलो फटाफट फटाफट फटाफट उठा लगे और चलो यहाँ से अपन को भागना है मतलब भागना है जो फुल जोर से भागना है भाई रुकना कहीं पर भी नहीं है ऐसे भागेंगे ना अपन कहीं पर रुकना ही नहीं मतलब चलो भाई मेडिकेट लगा देगा आप फुल बिल्कुल हेल्थ के लिए अपन ने पगा पग भर लिया है हेल्थ और अपन को भागना मतलब भागना कुछ भी रुकना ही नहीं है कहा पर चलो सीधे अपन जाएंगे बंदों के ऊपर और जोन आते जा रहा है अपन के पीछे जोन चल रहा है अपन जोन के आगे भाग रहे है तो भाइयों मेरा इतना कहना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हर बार मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब पर आप करते ही नहीं हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो कुछ किसी का कुछ जाता नहीं है यार इसके लिए फुल फ्री फ्री मतलब एकदम फ्री किया हुआ है यूट्यूब वाले ने ये क्या बोलते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसलिए आप लोग कर दो यार पर पहली बात तो ये लाइक शेयर करना बात की बात रही और पहले आप उनका वीडियो कोई वायरल हुआ ही नहीं अब तक इसलिए कहाँ से आप करोगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब चलो आप उनको ढूंढना है बनने पे जब तो वायरल होगा ही नहीं ये बात की बात रहेंगे पहले आप उनको चाहिए कि मतलब चाहिए चलो रुक जाते हैं आप लोग बंदों को ढूंढेंगे कहाँ पर है माधुरचंद में डर गया भोजली वाले डर गया था जो सीधा आके रुक गया आप उनके बाद आप उनके पुल पर गई थी यहाँ पर बंदा कोई से मारेंगे आप भोजरी वाले को बैठे आ गया को बोले बंदे के पैर के साउंड आ रहे हैं माधव चौदापुल के फूल फट रहे हैं मतलब फूल फट रहे हैं अपन के गांड हाथ में आ गई हाथ में भाई लोट ऑफ मत जान तो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं चलो भाई लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे यार माधव चौधरी माँ का भोसरे लोगे मैं बोल रहा था आप उनको साउंड आ रहा है मतलब आ रहा है भोसरे वाले ने आप उनको मार दिया भाई लोग तो भाई लोग इसी बात पर बाय बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए